fuerza. Pura fuerza, cero cardio. Pura fuerza, cero cardio. De la hierbas yo lo capto Si no en el piso No estoy perdido si jamás Tuvo un camino Antes chocaba, ahora me deslizo Antes oraba, ahora drogado en invicto Nunca volví a caer pa' que siga en el piso necesario Donarlo para lo solo darlo Como estarlo Busco mi quantum, busco mi quantum Como estarlo que llegan al piso No estoy perdido si jamás tuvo un camino Antes chocaba, ahora me deslizo Antes oraba, ahora drogado no invicto No sé si me explico Correme la fe. Bueno, ahí va, ahí va, porque a este no le queda tanto tiempo. Listo, listo, listo, listo. Listo, listo, listo, estamos. Bueno, dale, el tema que lo pone.